असलम everyone this is Ali from मासेक मैं लेके आया हूं दो डिवाइसेस का रिव्यू जो कि है ओप्पो के F7 के लेके और Xiaomi का Redmi Note 5 जी हाँ गाइज रेडमी नोट 5 होने जा रहा है लॉन्च पाकिस्तान में अप्रैल के फर्स्ट वीक में शोमी ने भी अपनी साइट पर मेंशन कर दिया है ज्वाइन लिस्ट के लिए अगर आप इस लिस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा और ओप्पो एफ सेवन के बारे में रूमर्स ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये भी मिड ऑफ अप्रैल में आ जाएगा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता अब स्टार्ट करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन से तो सबसे पहले बात करेंगे ओप्पो के एफ सेवन को लेकर ओप्पो के एफ सेवन में आपको क्या क्या मिलेगा अब स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन ओप्पो के एफ सेवन में आपको मिलने वाला है front Gorilla Corning glass five जिसका डिस्प्ले साइज होगा six point three inches six point two three inch में almost six point three inches का होगा ये सपोर्ट करेगा ten eighty by twenty two eighty के पिक्सल्स को इसके अंदर आपको पिक्सल डेंसिटी में देखने को मिलेगी फोर जीरो फाइव की जी हाँ गाइस पीपीआई आपको मिलेगा फोर जीरो फाइव का देखने को इसके अगर अब बात करेंगे फ्रंट साइड की तो फ्रंट साइड में आपको मिलने वाली है इसमें नॉच आईफोन एक्स की तरह आपको बड़ा हमेशा या यूजली आईफोन को फॉलो करता है इसमें आपको आईफोन एक्स की तरह का डिस्प्ले देखने को मिलेगा लेकिन उस साइज में नहीं मिलेगा बड़े साइज में देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इसके चिपसेट की तो चिपसेट आपको मिलने वाला है Helio P sixty Helio P sixty का आपको चिपसेट देखने को मिलेगा मीडिया टेक हार्डवेयर ओपो इस्तेमाल करता है इसके अंदर जीपीयू आपको मिलेगा माली का माली के साथ आपको एमपी थ्री की G seventy two MP three की स्पीड मिलने वाली है जीपीयू में अब बात करेंगे मेमोरी स्लॉट की तो मेमोरी स्लॉट में आपको दो ही सिम चलाने को मिलेगी या एक सिम एक memory card hybrid SIM slot देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको जो मेमोरी सपोर्ट मिलती है रैम के साथ आपको छह जीबी और चौसठ जीबी का वेरिएंट आपको पहले देखने को मिलेगा पाकिस्तान की मार्केट में उसके बाद हो सकता है कि ओप्पो एफ सेवन यूथ को लेके आए और तीन जीबी बत्तीस जीबी या चार जीबी बत्तीस जीबी का वेरिएंट भी शो करे मार्केट में अब बात करते हैं इसके कैमरे की तो रियर साइड पर आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा जी हाँ गाइस ओप्पो ने बड़ा इंप्रूव किया अपने रियर कैमरे को रियर कैमरे में आपको अपर्चर अभी तक मेंशन कहीं नहीं किया गया ओप्पो की तरफ से कि इसके अंदर अपर्चर आपको कौन सा मिलता है लेकिन आपको 16 प्लस 16 मेगापिक्सल के दो कैमरे रियर साइड पर देखने को मिलेंगे फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा एज यूजली ओप्पो एक सेल्फी फोन बनाता है तो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा आपको ट्वेंटी फाइव का इसके अंदर जो बैटरी देखने को मिलेगी आपको चौंतीस सौ की बैटरी मिलेगी चार्जर की कनेक्टिविटी मिलेगी टू पॉइंट जीरो के साथ ये कोई फास्टिंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता बात करेंगे इसके सेंसर्स की तो रेयर साइड पर आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक इसके अंदर जायरोस्कोप सेंसर अभी तक मेंशन नहीं है कि कहीं पे ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा ऑल ओवर अगर बात करें डायमेंशन की तो ये आपको 19 इंटू नाइन का बहुत बड़ा डिस्प्ले मिलने वाला है ओप्पो एफ में अब बात करते हैं रेडमी नोट फाइव जी फ्रेंड्स हाँ, अब बात करेंगे नोट 5 की स्पेसिफिकेशन की तो नोट 5 में आपको मिलने वाला है डिस्प्ले 5.99 इंच का जो कि सपोर्ट करता है 18 इंटू नाइन की रेजोल्यूशन डिस्प्ले को इसके अंदर रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी फुल एच प्लस की जो कि सपोर्ट करेगी टेन एटी बाई ट्वेंटी को जो कि पिक्सल सपोर्ट करता है पीपीआई सपोर्ट करता है फोर जीरो थ्री का जी हाँ दोस्तों अब बात करेंगे इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर में मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 636 जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है और जीपीयू इसमें इस्तेमाल किया गया फाइव जीरो नाइन एट का one point eight octa core Kryo का आपको इसके अंदर प्रोसेसर मिलने वाला है अब बात करेंगे इसकी मेमोरी की तो मेमोरी में आपको दो वेरिएंट पाकिस्तान में देखने को मिल सकते हैं तीन जीबी और बत्तीस जीबी चार जीबी और चौसठ जीबी ये हाइब्रिड सिम स्लॉट होगा इसके अंदर आप दो सिम चला सकते हैं या एक सिम एक मेमोरी कार्ड को चला सकते हैं अब बात करते हैं इसके कैमरा की तो फ्रंट साइड पर आपको देखने को मिलेगा तेरह मेगापिक्सल का कैमरा जो कि अपर्चर सपोर्ट करता है एफ को इसके अंदर आपको फेशियल अनलॉक भी मिल सकता है क्योंकि ए सपोर्ट करता है आई कैमरा है और रियर साइड की बात करेंगे तो रियर साइड पर आपको देखने को मिलेंगे दो कैमरे क्योंकि एक होगा बारह मेगा का दूसरा होगा पांच मेगा का डेप्थ इफेक्ट के साथ इसके अंदर आपको बहुत अच्छे पोर्ट्रेट मोड मिलने वाले हैं इसके अंदर अगर रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा थर्टी एफ पर रिकॉर्डिंग करेगा टेन पर फ्रंट फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा जो रिकॉर्डिंग करेगा वो ट्वेंटी वन सिक्सटी पर रिकॉर्डिंग करेगा थर्टी एफ पे इसके अंदर आपको डेप्थ इफेक्ट दोनों कैमरा uh, दोनों साइड पे पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेंगे बुक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अब बात करेंगे नोट फाइव की बैटरी की तो बैटरी आपको मिलने वाली है चार हजार एमएएच की बड़ी बैटरी जो कि सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग को भी तीन अम्पेयर पॉइंट के साथ बैक साइड पर आपको मिलता है rear fingerprint lock front side पर आपको गुरिल्ला ग्लास देखने को अभी तक अनस्पेसिफाइड मिलता है किसी भी जगह पर शॉमी की तरफ से स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि इसमें कौन सा गोरिल्ला ग्लास इस्तेमाल किया गया है ये थी इन दोनों की स्पेसिफिकेशन ओप्पो एफ की और शॉमी के रेडमी नोट फाइव की गाइस इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नोट फाइव को और एफ सेवन के दरमियान बहुत ज्यादा डिफरेंस है एफ सेवन आपको मिलता है 19 इंटू नाइन की रेशो पर जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है लेकिन अगर देखा जाए 18 इंटू नाइन की रेशो इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उसको इजी टू कैरी था आप एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते वन हंड्रेड ऑपरेट कर सकते थे 19 इंटू नाइन की थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और दूसरा स्क्रीन साइज को अगर देखा जाएगा तो छह इंच का स्क्रीन साइज फिजिबल है एज कंपेयर टू 6.3 के क्योंकि 6.3 काफी बड़ा फोन हो जाता है अगर आप बात करेंगे बैटरी की तो बैटरी ओप्पो F7 में आपको मिलती है तैतीस सौ चौतीस सौ की बैटरी और आपको इसमें मिलेगी Redmi Note 5 में मिलेगी 4000 हजार की बैटरी तो 4000 हजार की बैटरी बहुत फिजिबल है ओवरऑल अगर प्राइस की बात करेंगे तो ओप्पो एफ सेवन अब तक रूमर्स ये है कि ये चालीस हजार रुपए में छह जीबी और चौसठ जीबी में आएगा और जो शॉमी का फोन है चार जीबी चौसठ जीबी आपको मिलेगा तीस हजार रुपए में और जो आपको मिलेगा तीन जीबी और बत्तीस जीबी चौबीस से पच्चीस हजार रुपए की रेंज में अब देखना यह है कि दोनों में से कौन सी चीज मार्केट में रूल करती है कौन सी नहीं अगर मैं अपने वोट की बात करूंगा तो एज यूजली मैं अपने पैसों को बचत करने की सोचूंगा मुझे कैमरा इतना मैटर नहीं करता लेकिन प्रोसेसर बहुत मैटर करता है मुझे बैटरी बहुत मैटर करती है और ऑल ओवर अगर मैं शॉमी का एक्सपीरियंस करूं तो मुझे बहुत अच्छा फील मिलता है यूज करने में मेरा वोट जाएगा रेडमी नोट फाइव प्रो की तरफ आप कमेंट सेशन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप वोट किसको देने वाले हैं आपको कौन सी डिवाइस पसंद आने वाली है अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए मैं अली अब्बास मासक से अल्लाह हाफिज